Всем здорово, с вами Гидр94. Сегодня у нас реакция на Брайан Мэпс. Я внутри фильмов. Ну, я, видимо, в смысле Брайан. Смонтировано с помощью Windows Movie Maker. <laughs> Нет, нет, нет, не иди туда, нет! боже, почему главные герои всегда так тупят? Вот если бы я была Это да. Какой-нибудь хоррор я нереально тупят там. Я всегда принимала только разумные решения и спасала бы весь фильм. Эх, как жалко, что этого никогда не произойдет. Хороший монтаж от <laughs> Windows Movie Maker. Послушай, Роза. Что, Джек? Ну, ну, на матрасе. Ты не утонешь. Ты останешься жить. Погоди, я делаю бумеранг. А. Бумеранг? А. Разве в этом фильме так плохо играла? Тогда и телефонов не было. <laughs> Да, званый ужин смотрит там. Я просто реакции на это не делал. Звонок. по звонок, да, мне Не подходи ко мне. Предупреждаю, не подходи ко мне. Не на туда, Эшкере! Эшкере! А что-то поджигал, из графина просто выливал воду. Что-то я не помню такого в фильме. Скучно. Да и йод там не должен помнить в фильме. О, люблю Гарри Поттера. Э, нахрен Хогвартс. Это типа Гермиона, что ли? Можно мне Ностальгия. Форсаж. Я ни одну часть не смотрел Форсажа. Не, ну может и попадал, но ни разу целиком не смотрел. Вот, смотри, это наша машина, а это чужая. Вот, смотри, это мы. У него волос как бы кусками там видно, что держится. Так, так все, знаешь что? Я ухожу. Хрвакишин такой хреновый. сказать, паранормальное явление какое-то, что ли? Эй, ты слышал это? Кажется, это призрак. Ты что, долбан? А ну быстро иди проверь! Я же говорю, это призрак! А, это тот с дредами, тоже из званого ужина. Минус один. <laughs> Хороший. Неинтересно. Эй, ты тупая горилла! Да, хорошая вставочка. Ну ну, ну. Серьезно? Он типа запихнул ее в... Э, раньше эти фильмы казались мне куда более интересными. Вот если бы я был главным героем этих фильмов, я бы ну ладно, пойду. Может, тебя сейчас сторку они закинет. Что это такое? Если тебе ну а что не показали, видео, куда вас закинули? Лайк, обязательно подпишись на канал, чтобы не пропускать самые новые видосы. А также напиши в комментариях, все ли фильмы ты узнал из этого видео. Ну а я пошла. Я все узнал. Ну, конечно, забавно, но <laughs> не знаю. Если бы я попал в <laughs> я, наверное, бы так же тупил. <laughs> Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и подписывайтесь на The Brian Maps, если нравится подобный вот э, жанр, как это назвать. И, наверное, больше он ну, ремейкеры делать не будет, а то как-то слишком уж топорно выглядит. Ладно, <laughs> давайте до следующего видео.